Fabi Esposos Mochileros te presenta Cartago, ¿qué hacer en un día? Creemos que para todo hay un momento y de momento quédate en casa. Mientras tanto, te presentamos el video para que puedas hacer un tour virtual.